Katika video iliyopita tumejifunza namna gani ambavyo unaweza export video kwa kutumia Adobe Media Encoder kwa project ile ambayo umeifanya kwenye Adobe Premiere Pro. Leo sasa tutaangalia namna gani ambavyo unaweza export video kwa kutumia Media Encoder ikiwa project yako umeifanya ndani ya Adobe After Effects.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 So bila kupoteza muda, nitakwambia mambo kadhaa ambayo ni muhimu kuyazingatia. Kwanza kabisa, Adobe After Effects unapofanya project zako ndani ya software hii ni kwamba unapotaka kuexport, mara nyingi huwa kuna changamoto ya faili kuwa kubwa sana na kuto kuplay kwenye baadhi ya device. So Adobe Media Encoder inakurahisishia wewe kuexport katika format ambayo itakuwa rahisi wewe kuplay kwenye uh, project uh, kwenye device mbalimbali kama simu, kompyuta na kadhalika, ambayo basically mara nyingi ni faili uh, ni faili za MP4. So kwa kutumia software hii unaweza kuexport na kupata faili ambalo ni dogo, lakini faida nyingine ni kwamba utaweza kuexport kwa haraka zaidi ukilinganisha na ungetumia au kurenda moja kwa moja kutoka kwenye Adobe After Effects. Faida nyingine ni kwamba unaweza kuendelea kuitumia Adobe After Effects wakati project yako inaendelea kuexport au kuencode kwa kutumia Adobe Media Encoder. So bila kupoteza muda, tutaenda moja kwa moja kwenye skrini yetu hii ndio project ambayo tutaenda kuiexport so ni mfano unaweza ukafanya kwa project yako na ukaona hatua ni zile zile utakachofanya utakuja file kisha utasema uh, export hub export kisha utasema export media encoder q so utaklik hapo utaachana na hizo kategori zingine lakini pia cha kuzingatia kama ilivyokuwa katika uh, matumizi ya media encoder unavyotumia kwenye premiere pro hakikisha kwamba umeinstall Adobe Media Encoder inayoendana version au mwaka pamoja na Adobe After Effects. Kwa, kwa mfano mimi hapo unaweza ukaona anatumia ah, Adobe After Effects ya mwaka 2022 lakini likewise Adobe Media Encoder ambao unatumia pia ni Adobe Media Encoder 2022. So zina match. So ukisha uh, sema unafungua kwa kutumia Adobe Media Encoder itafunguka kama hivi. So utaona vile vile panel ziko nne, kuna sehemu ya media browser, kuna sehemu ya queue, kuna sehemu ya preset browser pamoja na encoding ambayo inatumika kuonyesha status. So basically sisi tutaenda kudili na sehemu hii hapa. So hapa utaklik hapa ili uweze kuchagua presets mbalimbali ambazo unataka kuzitumia. Uh, hapa itafunguka window au daology ambayo inafanana kabisa na ile ambayo uh, inatumika kwenye Adobe Premiere Pro. So tutaweza kufanya setting kadhaa za kuseti, labda tunataka faili iwe katika mfumo gani, mp4 au ni time kama tunataka kurenda animation au ni lower third, tutaona. Lakini kwa sababu hii ni animation, tutakuja kwenye format, tutasema tunataka iwe h264 ili tuweze kubadilisha, kwa maana ndo mfumo wa mp4 lakini pia tukija kwenye preset pia tutabadilisha tunataka iwe katika mfumo gani kulingana na ni wapi wewe unaenda kuitumia kuiplay kama ni kwa ajili ya simu ni device ambazo zinahitaji quality, kwa maana kama ni una post YouTube unaweza ukachagua 1920 kwa 1080, lakini kama ni story au ni reels, basi unaweka 1080 kwa 1920 resolution. Yes, so hapa tutakuja kwenye preset, tutasema tuta hapa, tutakuja labda nataka iwe 1080, nataka iwe na quality kubwa Uh, kitu kingine ni output name, so hapo unaweza ukabadilisha jina, lakini sio jina tu, pia unaweza ukabadilisha uh, location ya hilo faili unataka lihifadhiwe wapi. So mimi nitasave yeah, hivyo so utatoa option ya kuexport video pamoja na audio vyote kwa pamoja. Huku kuna setting kadhaa, utaachana na effect, utakuja kwenye video utaseti 1920 na 80 kama ilivyokaa. So utashuka chini uh, kwenye vitu kama mi, uh, encoding yes kwenye bitrate hapa utahakikisha umeweka vbr2 uh, alafu utaseti bitrate hapa kulingana na size ya video ambayo unataka so ukiweka uh, size kubwa ya bitrate ndipo ndivyo size ambayo uh, ya, ya video inakuwa kubwa kwao click hapa unaweza ukaona inapungua ukiongeza kama hivi unaweza ukaona size ya video pia inaongezeka kwa hiyo utaseti kadi unavyotaka so labda unaweza ukasema labda 20 iliyokuwepo inatosha video inakuwa na mb 53 um, unaweza ukashuka chini zaidi ukaona na ah, vitu vingine so ukishamaliza na uko satisfied utasema okay itakurudisha kwenye media encoder tena ili uweze uh, kufanya settings zingine ambazo ni za muhimu pia so kwenye preset hapo unaweza ukakliki pia na penyewe ukaona ni vitu gani ambavyo unabidi uviseti au kuvifanya yes, so inakurudisha kule kule. So utakachofanya utaachana napo. Kwenye name tumesha set name kila kitu, kwa maana hapo kliki, unaweza kubadilisha output name, lakini pia location ya folder au file iliende wapi. So utasema save. Baada hapo kishamaliza utaplay play So ukisha play, unaweza kaona hapa kwenye sehemu ya encoding itakuonyesha uh, kwamba Adobe Media Encoder ina export project. So utasubiri mpaka mwisho uh, project yako ikishamaliza kuexport, basi utaenda moja kwa moja kwenye output name au kwenye folder ambalo ulikuwa umehifadhi uweze kuifungua kazi yako, very simple. So ikishamaliza kuincode, utatoa project yako moja kwa moja na kwenda kuifanyia matumizi, kushare pamoja na kusubmit sehemu ambayo inatakiwa iende. So bila shaka umeweza kujifunza. Mimi naitwa Joel Kadaga. usahau kunifuatilia Instagram, Facebook pamoja na Twitter kwa jina la Joe Media Group, lakini usahau kusubscribe kama hujafanya hivyo, ili uwe wa kwanza kupewa taarifa, lakini share video hii kwa mtu yoyote yule ambaye unahisi anahitaji kujifunza zaidi kuhusiana na masuala haya. Lakini kama unapenda masuala ya motion graphics na una uelewa wa software hii na kozi ambayo nimefundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho, namna gani ambavyo unaweza ukatumia Adobe After Effects kutengeneza animation mbalimbali mbali, kama ilivyo software hii ya motion graphics. So tutakutana tena katika wakati mwingine.